Hari ini ada seorang yang ingin jadi sultan, tapi kelakuannya kurang agung karena banyak bohong. Nah kita ingin agar supaya tradisi politik kita mengikuti tradisi awal demokrasi, yaitu bertengkar di tingkat dalil. Di dalam era hari ini, kita hanya bertempur dengan kekuatan ide, dengan kekuatan pikiran. Jadi kalau kampus dihalangi untuk mengolah pikiran, itu artinya pemerintah tidak percaya pada akal sehat. Padahal fungsi kampus adalah menggembirakan masyarakat melalui akal sehat.